Coneixes els serveis de Minyons Escoltes i Guies? Campaments i més, centres escoltes i Brownsy. A Campaments i més? Oferim més de 100 terrenys d'acampada. Tramitem els permisos i facilitem fer servei als campaments. Viu, Viu l'acampada! Tenim tres centres escoltes. Cap Palós, Mas Olivet i el Misc. Amb preu especial pels grups de MEC i ideal per grups petits. Vine, Vine i, i descobreix-los! descobreix los a Brown s'hi trobareu material d'escoltisme, descomptes pels grups de MEC i productes sostenibles i de proximitat. La botiga de l'escoltisme i l'acampada. Els serveis de Minyons Escoltes i Guies, Festa, Festa dels teus. teus.